Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir was ganz anderes und zwar essen wir heute koreanische Snacks und trinken koreanische Getränke. Ich bin sehr gespannt und heute habe ich zu Gast... Wir sind Boxy und Robin. Ja, und ich bin überwältigt, wie viele Snacks du besorgt und bekommen hast und genau. Getränke natürlich auch und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Genau, das Essen und Trinken werden wir euch dann zeigen, bevor wir es probieren. Und ich muss natürlich erwähnen, ein großes Dankeschön an Korea Box, die mir diese Box geschickt hat. Bin sehr gespannt, was da drin ist. Wir auch. Ja. 10.000 Euro. Wäre schön. so. Ich mehrere Videos machen. <laughs> so, dann mache ich erstmal die Box auf. Spannung steigt. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Ich habe gehört, dass da auch so K-Pop-Fan-Sachen drin sind. Oh, genau das Richtige für dich. Also, falls ich gleich schreien sollte, seid gewappnet. Roxy und ich übernehmen. <laughs> Genau. Wenn er in Ohnmacht ja. So. Was steht denn da? Korea-Box. Salang Hamida. Und da ist... <laughs> oh, ich glaube, das ist der von BTS, glaube ich. Und bin gespannt. Korea Box von March. Oh, die haben mir oh. etwas geschrieben. Oh, oh sogar oh, ein Brief. Oh, okay. Den musst du aber auch mal zeigen. Der sieht richtig schön aus. Ich habe einen Brief bekommen. Oh. oh. den lese ich mal vor. Dear Kasim. Oh, <laughs> Hello, this is me from Box. I'm so excited to send Box to Gelsenkirchen. This is wo wir leben. <laughs> by the way, please don't be surprised by this handwritten letter. I include this note to all Box families. Personally, I like communicating with all Box family all over the world. As a Korean, I appreciate your interest and support for Korean culture. I hope joy of K-pop spreads of all over the world through you. You can find Korean snacks, which is surprising treat. Again, thank you so much and hope you have fun with unboxing Korea Box. Thank you so much, Korea Box. Thanks. Sehr nett. Ah, das ist wohl dieses nett. Herz. werde ich dann auch teilen auf Instagram. So. okay. Also ich sehe, oh mein Gott, oh mein Gott, ich sehe sehr viele K-Pop-Sachen. Was ist das? Das ist eine Sp auspacken, Spar auspacken, ja. auspacken, auspacken. Da sind die 10.000 Euro drin. oh mein Gott. Sieht auf jeden Fall jetzt schon gut aus. Ja. Schön bunt. Habe ich gar nicht erwartet. So. Brauchen wir ein Sauerstoffzelt oder geht's? <laughs> ich überleb's. Tue ich mal an. Ähm, das ist von BTS J-Hope. Be My J-Hope Forever. Sieht ja hammer geil aus. Ich mal zur Seite. Ich guck's mir mal an. Ja. <laughs> <laughs> Krieg ich immer Kleingeld rein. Oh. Ja, ne? Kannst du mir das nächste Konzert sparen? Ja, stimmt. ich glaube, davon brauche ich aber 10 Stück. <laughs> so, das ist ein. Wie nennt man das? Button? Echt? Ist das ein Button? Das war riesig. Aber vom BTS, oh mein Gott, Leute. Sieht gut aus. Sieht echt. vor allem die Qualität sieht geil aus. Das ist sehr gut verarbeitet. Oh, da sehe ich <laughs> Snacks. Xylitol. Was ist das? Das ist ein Spiegel, oder? Bin ich gespannt. Und. Ah, das sieht aus wie so ein Marshmallow mit Biscuit und Schokolade. Schokolade? <laughs> Schokolade. Oh. oh Schoko. Oh, oh. <laughs> Okay, jetzt kommt dann noch was mit K-Pop. Ah, sieht so aus wie so ein ja, Leinwand? Dieses, ne? ja, diese. Oder? Ja. Papyrusrollen. Ah. Genau. Ja, Papyrusrollen, genau. nicht aus Papyrus. <laughs> oh mein Gott, ich bin sehr gespannt, wer da. Oh. Ab oh. Das ist uh. Blackpink, dessen Cappy ich gerade anhab. Was ein Zufall! Uh. <laughs> Geil. Das, ist wirklich ein Zufall. Das ist cool. Das, ist, ähm, das sieht echt. Ne? ja, das ist wirklich ich muss, echt, ich muss echt sagen, die Qualität Guck mal, ist echt gut. Hier hinten hast du direkt noch Platz an der Wand, da kommt es direkt hin, dann, ja. würde ich sagen. das ist hammergeil. Und Leute, ich muss äh, schon mal jetzt sagen, ich werde gleich mit den BTS und Blackpink angucken. Müsst ihr auf jeden Fall auch noch abchecken. Auch gucken, ja. Und dann habe ich. Oh, das sieht von EXO, einer anderen Boygroup, habe ich ein Täschchen ist das, oder? Oh. Ja, das ist ein Täschchen. Sieht cool aus. Okay, jetzt mal nicht auch, aber das sieht geil aus. Also Leute, auf jeden Fall, es lohnt sich mega, so eine Korea-Box zu holen. Die Qualität von den K-Pop-Merch sind so geil. Ja, wirklich. Wirklich. Ich hab, Muss man wirklich sagen. Ich habe auch einiges von woanders bestellt gehabt, aber die Qualität war nicht annähernd so geil. Und, Und es ist halt süß, mega persönlich, ne? Genau, das finde ich das echt sehr schön. schön. Also auf jeden Fall lohnt sich die Korea-Box. Ich werde ja. auf jeden Fall äh, den Link drunter stellen, dann könnt ihr bestellen. <laughs> so, jetzt kommen wir aber zum Essen, was das ist. Yay. So, wir haben genau drei Teile. Okay. Bin ich aber gespannt, ne? Okay, das sieht nach einem Lolli aus. Ich sollte mir das später lutschen. Ah, es ist ja wie so ein Lutschbonbon irgendwie, mhm. oder? Oh, meins ist geil. Komm. Das heben wir uns, oder? Ja, kommen wir später Das heben wir uns auf für zum den, Schluss. Genau. Ich hebe mir meins auch zum Schluss, ne? Schluss auf. Hebe ich mir auch zum Schluss auf. <laughs> Hat ja gut geklappt, ne? Ist geil. Wer möchte? Gibt's dir? Willst du auch? Weiß ab. Mm. So, und dann. Also das schmeckt gut. Mm. Mm, so soft, ne? Das ist wirklich sehr lecker. Mhm. Jeden Krümmel muss man essen. <laughs> Weil ich. Oh, das schmeckt echt lecker. Das war wirklich lecker. Mhm. Hammergeil. Dankeschön, Koreabox. So, ich habe außerdem noch einige andere koreanische Snacks geholt. Ähm, da ich ja sehr interessiert bin für koreanische Kultur, dies, das, habe ich die mal eingeladen, auch das deswegen, um genau. mir mal neue Sachen auszuprobieren. Ich kenne die Sachen auch nicht. Ja, ich bin. Sollen wir starten, aber ich habe irgendwie Durst. Sehr gespannt, ja. Dann bereite ich euch mal eine Mixtur zu. Ja? Ähm, also, Was haben wir denn da Schönes? Ich habe hier, <laughs> hab hier eine diverse Auswahl. Hm, Bin ich ja mal gespannt. Wir fangen an mit irgendwas mit Weintrauben. Das ist äh, Soju mit Weintraube. Wie Klingt schon aus. mal gut. Ja. Also das habe ich schon probiert, das schmeckt richtig geil. Bin gespannt, wie es euch gefallen wird. So einmal den Riechtest. Ne, muss ja auch Roxy riechen? Das mhm. ist gut. Oh, riecht sehr lecker. Riecht süßlich. Ich meine, wir müssen das ja ein bisschen erklären. Ne? Ihr könnt ja hier nicht durch die Kamera riechen. ist das die Roxy-Portion? <laughs> Also war für die Roxy-Portion ein bisschen wenig. <laughs> Doppelten. Doppelten So, und ich kann eigentlich aus der Flasche trinken, oder? <laughs> so einfach. oh, ich muss. So, ja dann. Also, ne? Auf euch, ne? Stößchen. <laughs> Schön kühl. Aber Moment, das ist Alkohol, oder? Ja. ja das, das, ist Alkohol. Alkohol. <laughs> ah, hab ich es nicht erwähnt? <laughs> oh, war das etwa extra? Ja. Sehr fruchtig. Sehr geil. Sehr lecker. Mm. Also die nächste Shotrunde hiermit. Mhm. Wirklich sehr lecker. Ich meine, das hat so äh, 12, 13 Prozent. Also, wenn wir gleich blau sind. Ah, Wirklich sehr lecker. Sehr ja. lecker. Sehr lecker. So, ich würde sagen, wir machen nicht. einen Nachgeschmack oder nicht? Oder willst du erstmal vielleicht was Oder willst du was essen? Knabbern, knabbern erstmal. Genau. Komm, Kasim, du aus. Komm, mach du die Augen zu okay. und ich hole zwei und wir nehmen mal aus. Alles klar. Welches Ding denn? Ich weiß, das aufhängt. Ähm, ja. Stadt, oder? Das ist so fast. Okay. So, jetzt genau. spielen. Okay, ah. Roxy hat das hier ausgesucht. Erklär mal, was ist das? Guck mal, was die deutsche Beschreibung ist. Koreanische Cracker. <laughs> ähm, mehr kann ich da jetzt nicht herauslesen. Dann sage ich mir einfach, wir ja. probieren es einfach mal aus. Sieht so ein bisschen aus wie Popcorn. Ne? Zwei Stunden später. Komm. Zeig Muskeln! Er kriegt es nicht auf. mhm. mhm heißt? Der sucht nach Bäcker, ne? Das hat irgendwie einen anderen. Sieht so auch so aus, ein bisschen wie gekochtes Korn. Finde ich. Also sieht auf jeden Fall so aus, wie als ob ich das noch nie gegessen hätte. <laughs> ja. ja, kann ich echt nicht. Schließlich ist auch das dran, ne? ist das? Nicht? Würzig. Würzig und würzig. Äh, also es schmeckt auf jeden Fall nach irgendeinem Korn, Getreide, irgendwas gepopptes. Gepopptes Getreide oder so. Aber ich kenne jetzt nicht so ein... Das mit Reis, also. Ja. Aber ich kenne nichts, was so ein bisschen ähnlich schmecken würde, um das zu beschreiben, oder? Also vom, vom Deutschen her muss ich sagen, nein. Nee, eher, eher nicht, ne? Ah, schmeckt gut. Mhm. Das ist so, so ein klassischer Snack, den man genau. vorm Fernsehen gucken kann. Ja. Äh, essen kann. ja, <laughs> ja würde ich auch sagen eigentlich. Also Skylight Chip sogar. So, Robin, wir suchen uns das nächste Gebiet. Jetzt ist meine. Achso, trinken? <laughs> Okay. So, Feuer, ich will die hier alle zum Alkohol also. trinken also. verführen, <laughs> also. Oder willst du essen? Na, Robin Ihr merkt schon, Robin hat einen äh, Sponsor. Ne? Also. also, falls ihr. Gesponsert bei Irgendeiner Koran koreanischen Marke. Echt? Chum? Nein. Chum Chum, Turum? Das ist nicht die Marke, glaube ich. Was? Das ist nicht die Marke. Ich kann's Der nicht kriegt jetzt demnächst eine Box. Ach, <laughs> ah, ist von Lotte. Ich nehme die Box gerne. <laughs> so, dann Robin, schenk uns ein Getränk ein. Ja. Ich denke Der mal, ist ja so erpicht darauf. ne? so nach jedem Snack ein Getränk. Ja, Weil wir haben, wir haben ja genug. Ja. Das passt gut. Jetzt haben wir die ganze Zeit hiervon gesprochen. Okay, dann mach mal auf. Zeig mal die Robin Flasche. ist heute der Barkeeper, ne? Er entscheidet, wie betrunken wir nachher sind. das riecht auch sehr gut. Das ist jetzt mit Blueberry. Ja. Mhm. Sogar noch besser eigentlich. Also noch süßer, fruchtiger. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen mehr <laughs> gönnerhafter. Das ist jetzt aber kein Shot mehr, oder? <laughs> Dreifacher Shot. Also für die, die es nicht sehen, das ist bis hier <laughs> jetzt. Shot geht immer. Das ist ja aber jetzt kein Shot mehr. Okay. Hast du schon probiert? Nein. Nein. Auf Weinprobe. So, ja, ich habe mit den Fingern. So. Gut, ja. Achso, ja, anstoßen. So, ne? Sochu mit Blaubeere diesmal. Mm, lecker. Ich bin voll lecker irgendwie. Also man spürt den Alkohol nicht so. Genau, bei dem anderen hat man den Alkohol mehr, mehr gespürt, was jetzt auch nicht schlimm ist finde ich persönlich. Aber ah, das hat nochmal irgendwie so, ja, halt noch ein bisschen süßlichere Note einfach. Mhm. Ich muss sagen, so zum Trinken am Wochenende finde ich das echt gut. Ja. Das stimmt, ey. Schmeckt super. Also, seid, wenn ihr über 18 seid, Leute, wir empfehlen euch das. Wenn ihr über 18 seid. <laughs> Probiert, es schmeckt voll lecker. Nur dann, weil wir haben auch kein Alkohol davor getrunken. <laughs> okay. Nein, ich war immer ein ganz braves Mädchen. Ach ja. <laughs> So. Wir können ja die alten Geschichten jetzt hier auspacken. Nein, wir sind für was anderes hier. Wir sind zum, zum Essen und Trinken. Okay. Genau. Und was Neues ausprobieren, ne? Jetzt Robin, mach deine Augen zu. Ich suche zwei aus. anderes. So. Muss ich jetzt was machen? Ja, du musst jetzt auch was zeigen. Okay. Die Wahl wurde. Die Pepero. So, da bin ich ja mal gespannt. Die sehen ja auf dem ähm, Dingen so aus, so ein bisschen wie Mikado. Genau. Falls ähm, das jemand kennt, das ist ähm, ja, sieht fast genauso so, aus. <laughs> Nur mit, äh, halt mit Schoko. Genau, mit, mit äh, Schoko umhüllt. Wie Mandeln, ja. ne? Und auch mit Mandeln. Hier Stücken. ist es halt mit Mandeln, ja genau. Mikado ist halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit das bekannt ist, Mikado. Uh, aber es gibt doch Schokolade. Mehr ja, genau. Wirklich, ne? Mehr ja, genau, das ist halt so eine äh, Voll die Stange edle Verpackung. Schoko drum. So, seid ihr aufgeregt? Ja. <laughs> Ich liebe Mandelstückchen, deswegen bin <laughs> sehr gespannt drauf. Also auf der Verpackung sieht es ja sehr lecker aus. Ja, das ist richtig. Ja, wow. Zwei oh. raus. Oh. Ja. <laughs> <laughs> Gleich kreuzen wir die Stäbchen. Ach ja. So. So. Pepero mit Schoko und Mandel. Da sind wir gespannt drauf. Geil. Ja, ich würde sagen, schmeckt wie Mikado eigentlich. Ne? Geil. Ne? Nur mit geilen Mandelstücken. Boah, schmeckt echt geil. Schmeckt geiler als Mikado. Mm. Ja. Brauchst du die noch? Sonst nehme ich die mit. <laughs> Mm, ich habe mir auch so eine Tüte mitgenommen. Ähm, dann kannst du alles <laughs> nachher. Ach, deswegen war die Tüte hier. die sind echt gut, ne? Die sind lecker. echt gut. Mm. Ja. Sehr lecker. Also ich kann nichts Schlimmes sagen, schmeckt echt gut. <laughs> Kann man echt. Also. Macht süchtig vielleicht auch sogar. Ja. Wollt ihr noch ein Stück haben? Wir können uns eins zu dritt teilen. Ja, okay. okay. Wir dürfen entscheiden, wer die. Geister! Geister! Geister! Geister! Weißbrot! Der Geist will auch. <laughs> Wer möchte die Spitze abessen? Ich. <laughs> <laughs> okay. Nee, so, jetzt <laughs> trinken. Robin wieder trinken. aussuchen. Unser Barkeeper sucht aus, welches Getränk kommt jetzt dran. So. Mm. Oh, und was haben wir da Schönes? Chupa Chups. Da bin ich voll gespannt drauf. Da bin, so was gibt es in Deutschland Die nicht? fand ich, die Lollis gibt es natürlich auch hier mhm. und die waren als Kind immer so richtig geil. Also wenn man dann mal so einen Chupa Chups gekriegt hat, Kennt ihr auch noch diese Werbung von früher? Die fand ich auch immer richtig geil. Wie, die Melodie, warte. Ja. Chupa Chups. Nee. <laughs> oh. <laughs> Hm. Man wollte eigentlich immer ja. Chupa Chups. Also ich fand Chupa Chups immer richtig geil. Also wenn ihr die Melodie drin habt, dann könnt ihr jetzt mitsingen. <laughs> Ja, Robin hat es Ich das auch mal, ja. Hier, ihr dürft live dabei sein, wie ich diese Dose öffne wenn er es mal hinkriegt. <laughs> Verletzt dich nicht. <laughs> Das ist, jetzt, äh, das ist jetzt peinlich. Das ist wirklich peinlich, Robin. Ah! Übrigens, wenn er Bier aufmacht, verschäumt er alles. <laughs> das kann er auch nicht. Riecht wie Fanta. Fanta Rot irgendwie. Mhm. Aber jetzt schon richtig nach Chupa Chups Ich bin ja. gespannt. Ich meine, ne, Fanta und da sind auch Orangen drin. Ne? Hm. Lasst mich die Gläser füllen. sieht nach Franz aus, von der Farbe her. Ja, von der Farbe auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch orange, ne? Ist ja klar, ist dann halt, nur ne, So ein bisschen. Ich bin, ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. So. Dann. So. Ah, schon wieder. Kasim? Diesmal ohne Alkohol? Ein Wunder. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Geil. Schmeckt lecker. anders als Fanta. Aber es ist leckerer. auf jeden Fall anders als Fanta, aber... Leckerer. Das ist nicht, ich finde das, das ist nicht so süß wie Fanta, oder? Ja, als ich gerochen habe, dachte ich auch, das ist sehr süßlich. Ich meine, hat ja so Limonade an sich, ne? Ist ja auch gut. Aber ist wirklich nicht so süß wie genau. Fanta und deswegen auch ein bisschen angenehmer, vor allen Dingen, wenn man dann so eine ganze Dose hat. Ja. ich. Kriegt man nicht direkt einen Zuckerschock. Ja. <laughs> das stimmt. Aber wenn was eigentlich los? Du trinkst die ganze Zeit immer. Da Darf ich das nicht? Alkohol drin. <laughs> <laughs> Ups. Ich bin noch so in Schockphase. Wovon? Von dem Alkohol gerade. Achso, achso. Mhm. Ich wollte sagen, wir haben Fängt das langsam an äh, zu hören. <laughs> <laughs> Ähm, okay. Okay, ich glaube, du darfst jetzt aussuchen. Genau. Halt genau. deine Augen zu. Wir halten jetzt drei Sachen hin. What? Wow. Oder was anderes. So. Das ist jetzt nur die Verpackung. Habt ihr? Ja. ja. Äh, Take your choice. An. Hello there. An. Eins, zwei, drei. Genau. genau. Du bist schlau, Kasan. <laughs> Mitte. Mitte. Die Mitte. Die Mitte. Und wir haben uh. das hier. Sieht aus wie. Ja, Apfel. wie Apfeltaschen, ne? Apfeltaschen. Also wir haben noch nicht probiert, auch wenn die äh, auf ist, ähm, das ich hab war glatt. <laughs> Was? <laughs> Voll der Faker. Aber die müssen beide mal probieren, wie das ja. schmeckt. Also du kriegst trotzdem eine. <laughs> so. Dann. Wow, French Pie steht da drauf. Ganz anders, als ich mir vorgestellt hätte. Ich weiß nicht, was heißt denn Apfeltasche auf äh, Englisch? Apple Pie? Nee. Apple. Nee, ja. das ist Apfelkuchen. Nee, Apfelkuchen. Vielleicht heißt der für. Apple Bags. Das sind Apple Bags. Echt? Ja, ja, Sieht auf jeden Fall anders aus wie erwartet. Ja. Oh, ich muss also hat so eine Schicht oben drauf. Mhm. Aber ah, das sieht man ja. Mhm. Scheiße. Ich krieg nicht drauf. Scheiße. <laughs> Schafft sie das heute noch? Nein. <laughs> Immer diese Frauen. 14 Stunden dann, später. Dann nächstes Mal machst du es auch, okay? Ja, schlimm. Das passiert mir nicht, nicht nur da. Nein, in Wirklichkeit ist Roxy stärker als ich. <laughs> können wir ja das nächste Mal machen. Ne? Stärke-Test oder was? Arm drücken? Arm drücken. <laughs> da bin ich krank. <laughs> oh, was brauchst du jetzt? <laughs> okay. Aber ist lecker, oder? Also ich find's gut. Mm. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel Apfel, weil das hier ein bisschen verrutscht ist, so nach hinten unten. Äh, Blätterteig geht immer. Also finde ich ganz geil finde sowas, das kann man echt mhm. gut neben so Kaffee oder Tee trinken, also essen. Mhm. Weil es auch echt schon süß ist. Würde halt mit so einem Getränk etwas neutralisieren. Ja. Würde ich sagen. Ein Getränk würde das neutralisieren. <laughs> ist das etwa mein Stichwort? mein Stichwort? das war ein sehr eleganter Übergang. Also ich muss wirklich sagen noch dazu, wer dieses Apfelding oben nicht, wäre es ziemlich trocken. Mm. Deswegen ist das gut gemacht, dass da. Aber ich finde es leckerer. Ja. Also ich genau. finde es bisher am leckersten sogar. Mm. Echt? Ja. Machen wir jetzt schon ein Ranking? Oh, tut mir leid, dass ich nicht. <laughs> ich esse mal ja. auf, ne? <laughs> ich gönne dir erstmal einen Schluck mm. von. Äh, das ist Reispunch. Mhm. Roxy gönnt sich jetzt einen Schluck von Shikahir. Shikie. Shikie. Verzeiht uns unsere Aussprache. <laughs> Korean. Hier, ihr hört. Das ist wohl ein koreanisches, traditionelles. Was heißt Beverage? Das riecht nach nichts. Nach null. Oder? Aha. Doch, das riecht raus. oder? <laughs> Jetzt, wo du es sagst, und er ist nicht gerade so lecker, oder? <laughs> Zeig mal, ich habe gerade gar nichts gerochen. Ich riech noch einmal. Steck deine Nase rein. Ich glaube, du sollst mal einstecken wie die Farbe wohl aussieht. Jo. Äh, lass schätzen, was glaubt ähm, ihr? Ich sag weiß. Aber man sieht es so weiß durchsichtig. Nicht. Durchsichtig, ne? aber mit aber Reis. So durchsichtig Reis. mit Reisstückchen. Meinst du mit Reisstückchen? Ob das mit Reis ist, wirklich? Nein, ich, ich glaube, das ist von Reis, aber nicht mit Reis. Lemon. Obwohl, nee, geht, guck mal, ich habe doch auch so ein bisschen weißlich gesagt, ne? Ja. Trüb einfach, Trüb, ne? Genau. Da kommt kein Reis raus, wie wir Ja, das wäre dann ja auch eher eine Suppe, oder? <laughs> Eine Suppe. Äh, Reissuppe. Also, ich muss sagen, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. da, da, da, da, da. Oh, doch, da Doch, ist da ist Reis! So, da einmal Reis in die drin. Kamera zeigen. Vielleicht sollten wir nächstes Mal schütteln. <laughs> Sieht Toll. man leider nicht, ne? Warum hab ich den Reis? Ich mag keine Sieht Stückchen. man dann. <laughs> Komm, wir tauschen. Nein. Du Willst es probieren? Nein, ich probiere. Also, da war schon ein bisschen Stückchen drin. Also, das ist bisher das, wo ich mir so denke, huh. Was kann es werden? Ja. Also, aber ich rieche wirklich noch immer nichts. Ich bin gespannt. Oh. Oh je. Nee. also ernsthaft, ich finde das gar nicht mal so <laughs> schlecht. ja. Für Nachricht jetzt. Boah, nee, ich finde das Nee. Ernsthaft? Möchtet ihr mal mit Stückchen probieren? Also ich brauch's glaube ich nicht mehr. Aber ist das ein Getränk oder ist das wirklich sowas wie Suppe? <laughs> so ein warm machen wahrscheinlich in der Mikrowelle. Da steht auch sogar Reis. Das Reis? Nee. Wasser, Zucker. Auch der zweite Schluck war schlimm. Ginger ist auch drin. Zitrusextrakt. Boah. Heißt das, es ist null Kalorien? Ach, nur Fett. Also für die Leute, äh, die. Äh, 80 Kalorien hat das. Genau, 80 Kalorien Katze. auf eine Kanne. Ist das jetzt eine Kanne oder was? Das steht ein Kannst du wahrscheinlich. <laughs> Englisch Bro! English Pro! Also eine Dose hat 238 Milliliter. Komische Einheit. Kennt man hier gar nicht. In Deutschland ist man Willst du mir das auch noch geben? <laughs> Darf ich? Ja, ich finde das wirklich gar nicht mal so schlimm. Also, aber wer das Getränk kennt und warum man es benutzt, also wofür, für welche Anlässe oder ob man das mischt oder so oder ob es doch eine Suppe ist, schreibt das mal bitte in die Kommentare, das interessiert mich ja sehr. <laughs> Ja. Ja. Aber was sind das? Also das sind drei Stückchen, oder? Ja. Ich kann ihn nicht verstehen. Ich, ich ja. <laughs> das stimmt ja nicht. Ja. Erstmal ein Snack danach, würde ich sagen, oder? Ja, Roxy ist jetzt dran, ne? Ähm. Soll ich jetzt einfach so auswählen oder wieder Augen zu machen? Augen zu. Ich wollte nicht prüfen, ob ich schwimme. <laughs> Wie viele Finger zeige ich? Fünf. Und jetzt? Okay. Ein. Den Stinkefinger. jetzt hat's. Wie viele sind das? Zwei? zwei. Ja, zwei. Also <laughs> okay, das ist. Da sind irgendwie Tentakel. Oder Reiskolben. So. Ach, äh, Maiskolben. Maiskolben. Tentakel oder Maiskolben? Das sieht eher nach Tentakeln aus. Ah, ja, ich habe vorhin gesehen, wenn man umdreht, guck mal da. Das sieht so. Ja, stimmt. So ein Korpus vom Tintenfisch. Machen wir auf. Bin ich ja mal gespannt. Riecht streng, also muss ich sagen. Ähm, also <laughs> das riecht wirklich streng. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. Ob das so schmeckt, wie es riecht. Das riecht so, als ob man es nicht essen will. <laughs> nicht freiwillig. Außer man mag Katzenfutter. Also dann. Und man ist eine Katze. Dann. <laughs> Er sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, finde ich. Ja, ne? Sieht wirklich aus wie so, ne? Mit diesen Noppen. Ich lasse ihn mal vortesten. Ich habe ein bisschen Angst. Was haben sich unsere Helden gerade in den Mund gesteckt? Was hat dieser Blick von ihm? Und ihm zu bedeuten? All das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Teil von Let's Steckt ihr koreanisches Essen in den Mund.